for our video thoughts of the day. Sì, eh, allora, per quanto riguarda una cosa che vi ho accennato ieri, ehm, diciamo che avete visto un breve all'inizio, riguarda l'ultimo pezzo, il sesto, che ho interpretato dal mio, eh, che, che, fa parte della seconda parte, eh, quella non linciana, cioè eh, inerente a film non linciani, dedicata il mio tributo è dedicato al maestro Angelo Badalamenti per il suo compleanno 22 marzo, appunto questa parte era basata tutta su pezzi, che, cioè ehm, tracce composte da lui per colonne sonore da film eh, non linciani, quindi musica al di fuori sue, al di fuori di quelle per i film di David Lynch, ma potete rileggere tutte queste cose nelle descrizioni, nella descrizione di questo video, il pezzo diciamo, ma anche gli altri video eh, caricati in questi giorni, ma comunque il pezzo in, quest in questione End Credits uh, da Dark Water, film del 2005 con Jennifer Connelly, ma uh, comunque uh, certamente lo vedrò, non l'ho visto, appena avrò tempo, a sua volta io so che è anche un remake di un film giapponese, ma comunque film del 2005 appena avrò tempo, diciamo, certamente lo vedrò. sì, veramente un bellissimo pezzo, ma io già l'ho detto in passato che invito a scoprire l'Angelo Badalamenti al di fuori di quello delle musiche del maestro cioè David De Lynch, film di David De Lynch, perché potete avere una visione proprio completa sul compositore Angelo Badalamenti, veramente invito a sentire anche i pezzi interpretati l'anno scorso, altri film, ma tutte queste informazioni comunque, ripeto, stanno nella descrizione di questo video e altri video caricati nei giorni scorsi, veramente così è un compositore eccezionale, già eh, per come lo conosciamo, per il mondo linciano, qualcosa di unico e indimenticabile, ma unito anche a quelle musiche lì, secondo me mi permette di dire veramente capire davvero quanto è straordinario, veramente, la sua straordinarietà nella sua totalità. Poi, eh, sì, <laughs> quindi questo, se vedete il preview, appunto poi metto sempre il link del video completo in descrizione, poi eh, ritorno, diciamo, sul, <laughs> sul presunto eh, Visteria, Recorded the Night, diciamo, appunto questo famigerato progetto, diciamo, eh, di cui si è parlato mesi addietro fino ad adesso, di Mr. Lynch che praticamente eh, fino, alla, fino, a ieri si dava per certo diciamo, al Festival di Cannes, alla eh, sua partecipazione al Festival di Cannes, ma praticamente penso che comunque eh, praticamente tutti l'hanno saputo. Lo stesso maestro, diciamo così, ha, ha, in un'intervista praticamente di qualche ora fa ha dichiarato che in realtà lui eh, non avrebbe, sto sempre condizionale perché non mi fido mai al 100%, non avrebbe nessun film in programma, eh, principalmente diciamo eh, in presentazione al Festival di Cannes, secondo me, almeno io l'ho ho interpretate così le parole, eh, ha fatto tutto un discorso in cui ha detto non c'è niente, non c'è niente di niente, diciamo la sorpresa eh, di un altro regista, di un altro film, e anche io so quale e vedremo di cosa si tratterà. Eh, secondo me, appunto diciamo da un lato ha voluto giocare, e eh, ha voluto prenderci in qualche modo in giro fino alla fine, cioè fino all'ultimo momento che sarà domani, quando appunto verrà fatta la conferenza stampa e verranno presentati tutti i film che andranno appunto a questo Festival di Cannes 2022. Ah, è chiaro che lui è il maestro del mistero, degli enigmi, <laughs> secondo me ci vedo un po' di humor, eh, un tono umoristico in queste dichiarazioni, non lo so, io non riesco a prendere totalmente in maniera seria, che comunque mi sembra un po' strano un giorno dalla, praticamente dalla, dalla, dalla, dal fatto che si venga a sapere della verità della cosa che poi eh, diciamo lui o comunque una persona in generale se ne esca con questo tipo di dichiarazioni ma comunque ormai praticamente mancano 24 ore forse anche meno alla, alla notizia ufficiale qui quando avremo notizia ufficiale secondo cui nella lista non ci sarà questo presunto nuovo film del Mr. Lynch, diciamo in concorso, fuori concorso, non lo so, ma comunque come presenza presente a Cannes, allora potremmo dire finalmente cioè, il film non c'è, però in qualche modo il fatto che non ci sia, non partecipi diciamo, a Cannes per me non significa che eh, non esista in generale, perché eh, da tutta, come già ho accennato ieri, come già hanno accennato milioni certamente, molte altre persone, e anche meglio di me, che sono molto più informate di me, mi sembra un po' impossibile che per tutta una serie di segni che sono accaduti eh, nei mesi precedenti, eh, appunto come già detto ieri, attori che hanno postato foto sul loro Instagram in particolare eh, relative alla pianta Wisteria, Wisteria diciamo, Sheridan Finn, eh, Amanda Seyfried, anche Kyle McLachlan e anche altri attori, eh, così come, io se non erro, Kyle, Kyle McLachlan era stato anche al Double R e eh, mi pare si parlava anche di eh, una presenza di Amanda Seyfried al Snow Cool Me Fools ecco, io non credo che tutti questi, anche ehm, eh, Michael Urs postò una foto relativa alla pianta Visteria e poi un ehm, altro ieri Enrico Vaz ha condiviso la foto di un cervo nella sua uh, Clito Casa, la stanza della sua casa, ecco queste, tutti questi segni secondo me non sono casuali, cioè non è che uno <laughs> improvviso, diciamo si sveglia una mattina un giorno e si mette a condividere questo tipo di cose e comunque che si ricollegano perché eh, principalmente appunto riguardano la pianta vistera ma comunque parliamo di mesi fa, non sono cose accadute adesso, diversi mesi fa in estate principalmente comunque l'anno scorso eh, però dicevo non credo che insomma eh, <laughs> questi attori del cast praticamente di Twin Peaks si siano svegliati da un momento all'altro e si siano una mattina svegliati così a livello casuale, per casualità, e si siano messi diciamo, a condividere questi, questi post. Appunto, eh, io ci vedo un senso, appunto secondo me se non questo film, questa serie, questo pilota, che, qualcuno ha ipotizzato un'interessante teoria secondo cui si parla della serie Bisteria, e poi eh, a Record the Night, due punti, a Record the Night, episodio pilota, primo episodio teoria molto interessante, secondo me potrebbe essere così, però ripeto, secondo me se questo film, presunto presunta serie, non verranno presentati a Cannes, io non credo che comunque non esistano e che appunto possano essere presentati in un'altra occasione successivamente, <laughs> non so quando, ma sicuramente, quasi sicuramente verranno presentati anche perché uh, Peter Deming, uh, come sapete meglio di me, il fotografo anche di molti lavori importanti di di, di Mr. Lynch a qualche mese fa, se non era un anno fa, non ricordo esattamente di preciso a quanto risale questa intervista, comunque ha dichiarato anche lui chiaro che il progetto Wisteria esiste, la conferma, e lo confermò. Quindi, eh, insomma, eh, cioè, eh, come si fa a non credere che non ci sia nulla, proprio nulla, diciamo? Possibile che lui dicano non progetto, però appunto per Khan posso capire, diciamo così, però per il futuro no, ma comunque vedremo, può essere pure che non, uh, non ragione su niente, che effettivamente siano state tutte speculazioni, sono state tutte speculazioni e rumors dei fan fin da principio, cioè dalla fine del 2020, da quando appunto periodo in cui si iniziò a parlare di questa cosa, eh, di queste cose, ma appunto vedremo, uh, io non sono nessuno, sono l'ultimo a dover parlare, è l'ultimo ad essere informato, ma tra virgolette comunque vedremo io comunque ci, spero sempre nel domani che eh, ci sarà una nuova sorpresa clamorosa anzi secondo me da un lato questo, lui ha fatto queste dichiarazioni proprio per farci provare ancora più <laughs> emozioni e far sbattere ancora di più il cuore domani alla, diciamo, alla giornata ufficiale però eh, vedremo vedremo anche se qualora non sarà così non fa niente ma siamo abituati da tempo alle delusioni di questa cosa ma ma vedremo. Dovrebbero essere grati, secondo me, a quello che ci ha fatto mo mostrato contro i Pix dell'Italia, che secondo me già potrebbe finire così, che ha un grande finale, ma allo stesso <laughs> tempo no, potrebbe anche continuare. Comunque vedremo, non si sa nemmeno ovviamente se questo ipotetico film, serie, è ancora connesso a Twin Peaks o meno. Vedremo, vedremo, domani sicuramente avremo una risposta abbastanza chiara, cioè avremo una verità totale unita alla verità presunta alle parole di Mr. Lynch, ma vedremo. Sì, penso di aver pensato a tutto, se mi inizio a calda cosa in mente, come al solito la in descrizione. Have eh, a great day again, a domani. E poi qualcuno diceva anche che l'ultima volta che ha detto, ha pronunciato le parole we will see, un esperto, diciamo, di, che se ne intende appunto di David Lynch, un ragazzo italiano ma esperto, diciamo così, che è uno degli amministratori del gruppo ufficiale Twin Peaks Italia su Facebook, comunque ha detto, ha scritto che l'ultima volta ha pronunciato queste parole, poi mi sembra dopo tre giorni appunto fu <laughs> annunciato Twin Peaks The Return, quindi insomma, uh, quindi, insomma diciamo non c'è che da attendere, vedremo, vedremo. Agreed again, speriamo sempre.